أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر